a reîncărca. Despre asta este vorba astăzi. Uh, mi-am reîncărcat bateriile astăzi, um, făcând ceea ce îmi place, improvizație. Și mi-am adus aminte că nu doar făcând ceea ce îmi place, mi încarc, reîncarc bateriile, ci uh, dacă învăț un text pe stradă, îl repet, știu eu, mă plimb într-un parc, îl repet în minte și atunci îmi uh, reîncarc bateriile, pentru că știu că, adică efortul ăla pe care îl fac este excelent. Așa că uh, a reîncărca pentru mine este a munci și pentru visul tău, pur și simplu. Nu numai a face ceea ce îți place. Tu ce părere ai? Ceau!